陸そこにはこの地上で最も繁栄した国家がある富も名声もここには全てがあったそしてその全てを手にする機会が 平等に与えられている場所でもあったここに2人の男がいる。 今でこそ両者の生き様には天地ほどの差があるだがこの2人同じ村で生まれ同じ学校で学び同じように育っていったでは一体何がこの2人の運命をかくも残酷に分けてしまったのかそれこそが 国家特級学士試験この国では学歴こそが人間の価値を決めるこの国家特級学士試験に受かることは人生の成功を意味し試験に落ちることは失敗を意味するそれゆえに大陸の子どもたちは幼い頃より試験に受かるための英才教育を受ける。 高価な教材親は子供の将来のために金に糸目をつけず子供たちはその親の期待に応えるのであるそうして生まれた圧倒的な頭脳を持った者はラーニング型 L 型生徒と呼ばれただが皆が正規の方法で試験を受けているわけではなかった 試験に必要な数式が書かれた人工皮膚の厚さはわずか0 2ミリ網膜投影装置を内蔵したコンタクトレンズはありとあらゆる言語を瞬時に翻訳するこれらの方法は当然法に触れるしかしいかなる手段を用いても子供に試験を通過してほしいという親心 前は最強の C 型生徒になるやめてお父さん普通に塾に行きませてよほら己の肉体をかけて試験に挑む者たち彼らはチーティング型 C 型生徒と呼ばれていた。 そして彼らは持てる全てをこの日国家特級学士試験に解き放つのだ <laughs> 大陸の試験を甘く見てはいけない。 1,000年以上昔隋の時代に始まった官僚登用試験科挙が生まれてからこの国はありとあらゆるカンニングと戦い続けてきたのだ今のは違うカンニングじゃない何かの間違いだ生半可な技術ではこの試験を生き残ることはできない ちろんあの男たちもこの過酷な試験を受けたのだ一人は幼き頃より努力に努力を重ねて L 型生徒となっていったそして う一人は心身を鍛え技術を磨き恐るべき C 型生徒となっていた C 型にとって L 型のパートナーは必要不可欠な存在 L 型の回答を移すことで初めて C 型は試験を通過できるのだでは L 型にとって C 型はどういう存在なのか 試験に受かる人間は少なければ少ないほど良い自分たち以外全てのものを落とそうと考える C 型も C 型は L 型を守り L 型は C 型に回答を教える両者の関係はまさに水と坂だお互い書くことができないのだ よくもやってくれたなかなる敵に囲まれようといかなる天変地異が起きようともたとえ全てを失ったとしても彼らが試験に背中を向けることはないのだ。 おいおい力と知恵冷静な判断力それらを併せ持つ者だけがこの試験を通過し全てを手にすることができるのだ。 ありがとうこれこそが大陸の試験そしてこの試験に今 一組の少年と少女が挑もうとしていた少年の名は諸葛無名少女の名は王行為2人は無実の罪で投獄された無名の父を救うためこの試験に挑むのだったえっ 節の世代と言われる生徒たちの熱く長い試験の幕が今切って落とされる。 俺はまさか噂に聞く諸葛戦術ほうかの天才軍師諸葛孔明が編み出したとされる戦術 <laughs> こんなところでお目にかかるとはね 赤外線センサーによるトラップか思ったより幼稚だなふんこれが国家特級学士試験ってやつか次はこちらから行かせてもらうぜ流派諸葛戦術んだ万象んだ万象 髪を切り裂いてあらゆるものを作り出す流派諸葛戦術の基本技の一つである所詮は機械仕掛け紅茶できてるよな当然全て解凍済み 悪いね俺の恋人はいささか気が強くてななるほどな敵はこっち側にもいるってわけかそういうことお前たちだけ合格させるわけにはいかないんださ上等だよあっとあっ たくどいつもこいつもバンコクびっくりしようかよこの学校は見せてやるぜ諸葛戦術の真髄をな <laughs> こいつらの毒はきついぜ。 前もなおども ここから先は貴様らの好きにはさせぬここれは <laughs> これぞ秘術ジャガンケイバクジャガンケイバクまさに蛇に睨まれたカエルのごとく特殊な眼力によって相手の自由を奪う秘術である 体が動かないひよひよひよどうしたそろそろ試験終了の時間じゃぞ ちが倒せると思ったかだ、ダメだ。強すぎる。ひゅひゅひゅ、たまらんの若者の未来を摘み取るこの瞬間を。ちくしょう。俺の毒虫が一匹でもあいつに届きさえすれば。たく、ただのしょぼくれたじいさんかと思ってたら、とんだ変態じじいだな。おお、風も操れるのか。だったら、 これならどうだよやった無駄じゃと言うとろがこの教室はわしの庭のようなものどんな罠が仕掛けてあるかは知り尽くしておるわまだまだ から無駄じゃと言っておろうがそんな諸葛戦術でもかなわないなんて終了時間5分前万事休すじゃな <laughs> かかったななんじゃん毒虫が一匹でもあいつに届けばよかったんだよなああ どっか味な真似をこれでもあの妙な金縛りの術は使えないだろうだがもう残り時間は1分もない配答を書く時間はあるまいうつけな1分もあれば造作もないわその干からびた眼でとくと見ておけ流派 諸葛戦術中東断水中東断水どんな薄い紙でもスライスすることができる超精密な技である試験終了諸葛戦術に解ける問いなしかくして諸葛無名の 臨戦学園における初の試験は終わったうんこれで晴れて俺もこの学校の生徒ってわけだ浮かれるな知れ者がまだ入学したというだけだこれで終わりではないぞ相変わらず辛辣だね分かってるよこうちゃん俺はこの学校トップの成績で卒業して絶対に特級学士になってみせるそう特級学士になれば 国家によって社会的な地位が保障され国外渡航を含む様々な権利を行使できる無実の罪で捕まっている父さんを助け出すこともできるそれが我らの目的夢夢忘れるなああその日まで俺は立ち止まらない脇目も振らず突き進んでやるぜんおお 俗にまみれた豚目ハクちゃん見れば見るほど可愛いぜ先生最近ちょっと冷え性って言うんですか足の先が冷たくてなかなか眠れなかったりするんですよというわけでこちらなんだここは 絶対霊能だとマンモス違うあれは1万年の眠気から目覚めたマンモス教官だモスモスぬくぬくと育ってきた貴様らの根性叩き直してやる制限時間ここへ来るまででは試験開始ます <laughs> 寒さごときで俺を縛れると思うな、ね、生き 我が恋人よメアリーメアモスモスモス C 型のクズども氷漬けがお似合いモスゲスどもがやかましい 面白いースタートだぜ何度もするこの程度じゃ本物の才能は揺るがねえ諸葛戦術あったけーたくここの試験場考えてるやつってのは頭がおかしいんじゃねえのかあの程度でもう泣きのとか我らの目的忘れたわけではあるまいな 特級学士になって親父の無念を晴らす分かってるさああのささっきのテスト大変でしたよねあ同じクラスのむ無名です所轄の無名あえっとこっちはいとこのこうちゃん無名さんにこうさんふん クソ虫と同列で語られるなど不快なお二人はとっても仲良しさんなんですのねら羨ましいですの私この学園でまだ知り合いの方とか全然いなくていやこうちゃんは本当にただのいとこでそれ以上でも以下でもないただのパートナーってか正確には人間様とそれにたかるダニだ分 <laughs> かってますの 互いに結びつき離れられない関係ですのねでもきっと家同士の問題などで公にはできないえコウさん今度ゆっくりお話聞かせてくださいね勉強のしすぎで脳が湧いたかそそうだそれよりさっきのテストハクさんも満点でしたよねすごいそんなこのペンのおかげですペン お守りなんですな羨ましい僕にもあなたを守らせてほしいお前のどこからそんなおぞましいセリフが湧いてくるんだ足の裏か <laughs> やっぱり仲がいいんですのねようお前らここいいからやばしどどうしたんですの気にするな少々虫の居所が悪かったのでな虫ってこうちゃん もしかしてうまいこと言ったつもりかせせんおふくろのりあんたをメアリーと話がお友達の方大丈夫ですの友達でもないし虫の世界のことはよくわかりませんが あれが彼らなりの愛情表現なんだと思いますお前も同類だクソ先ほど試験を受けた1年1組の劉博至急生徒指導室へ出頭すべし繰り返す先ほど試験を受けた何でしょうとりあえず行ってくるですなな生徒指導室ってのはおそらくは不正がバレたのねまこの学校じゃよくあることよ彼女も C 型だったのか 仕方あるまいよくて公害追放処分そんなことさせるかそんなわけない白ちゃんに限ってそんなわけ <laughs> 青春真っ盛りね彼氏ほっといていいのただの保護者だ そんなわけあるもすかこの C 型が違いますの私 C 型なんかじゃありませんそうです私の生徒に限ってそんなことしません何か証拠でもあるんですかほうではそのペンを貸すのすではこれは何だのス録画した試験の様子をチェックしてお前の不審な動きに気づいた きっと何か仕掛けがあるのすそれは仕方ないです壊して確かめるのすやめてくださいの横暴ですそこまでする権利はあなたにはないはず流ハ諸葛戦術真な万象誰もせ俺は諸葛無名その子の無実を知る男だまたお前もせ 後ろの席だったからよくわかるその子は一切の不正行為を行っていないただ真摯に試験と向き合っていただけだハクちゃんは孫うことなき L 型だ俺と同じなこの口先だようないいモスそこまで言うのなら今この場で再試験を受けてもらうモスその際存分に示したいモス手出しもし満点取れなかった場合 お前らまとめて退学処分だもんすそんな横暴なそうですの私はともかくそのことは無関係でそんな悲しいこと言わないでくれよ同じクラスメイトだろでも大丈夫俺は君を信じてるこうちゃんもその気持ちは同じだあ見せてやるよ俺たち L 型の才能ってやつをさわかりましたやらせていただきますの 分と苦労してるんですねやはりこのペンがなくては無理もすそんなはずはあれはただのお守りだってあの問題先ほどとは別物だな何おそらく五等級は高度な設問になっているな小学校と高校入試ぐらいの差があるじゃねえかてめえへえ当然もす同じ問題では答えを丸暗記しておけばよくなってしまうもすそうかよ なら俺は俺のやり方で応援させてもらうぜその線を取り戻して万全の状態でテストを受けさせるもすますますますかかってくるもせ今度こそとどめを刺してやるぜ1万年の眠りより目覚めし我が太古の牙を食らうもせアルティメットビッグだ消する試験終了そこまでなハクちゃんすまない間に合わなかったえ したんですのその怪我気にしないでそれより遅くなっちゃったけどこれっ私のありがとう無名さん どうやら時間切れだったもすねさあ答案を見せるモス10点モス15点モスブハハハハモスそう俺がこんな雑魚もっと早く倒せていればよくできましたえよくできましたハクさん満点ですありがとうございましたそんなバカなモス私の教師生命にかけて一切の不正はありませんでしたよマンモス先生 すごいあの難問自力でなかなかやるすまんモスいえ私も疑われるようなことをしたのがいけないのです私のお父様とお母様お守りですがこうちゃん俺も自分のペンが欲しくなったよ これからの戦いを生き抜くためにそうかようやくお前も本気にせっかくだからハクちゃんとお揃いの探してくるぜなんかこう運命感じちゃうペアルック的なあれどこで売ってんのかなお前の名は今日から昔からバカと煙は高いところが好きって言うけどしてその心は お調子者は目立ちたがって高いところにとかく登るってことなんだけどじゃあ果たして煙は目立ちたがり屋なのかっていうとこれどうなのじゃあ今日も行ってらー間もなく離陸いたしますシートベルトの着用をお願いいたします先生問題用紙はメガネをおかけください全員お 開始なおこれより先の電子機器のご使用はご遠慮くださいベイルアウト 一時はどうなることかと思ってないわ絶対にないさっきの誤作動っつうことで試験が合格になったんだろ OK じゃんなことはどうだっていいんだよせっかくの CA 教官全然楽しめなかったじゃねえかあのミニスカもあのピンヒールもクソ、ー、うん、うんうん、こいちゃん ここ空いてるよ貴様そのゴミ箱のような口で我が名を呼ぶのいただきました無名さんハクちゃん無名さんコンさんえっとほら気安く話しかけてくんな俺は身も心もコウイちゃんに捧げたんだぞこの目線いやハクちゃんなんか用ええ マメさんこの前は本当にありがとうございましたカンニングの疑いを晴らしていただき助かりましたわ松代までの恥となるところでしたなまあいやそれでと言っては何なのですがぜひお礼をさせていただきたくいやお礼なんていいしんペンか確かにこのペン1本持っててもいいか いやむしろ俺がペンになりてえはーどうしましたあいや僕もペンになりたいあ違う欲しいなってあらそうなんですかならば私が選んで差し上げましょうかじゃあ今度の日曜はええいいですわこいつのこのデレよああの こうさんもご一緒にいかが私はまあこうちゃんは勉強があるんだったよねねさすがですわねいいかこれだけは覚えておけはいこの私の目の黒いうちじゃあ日曜ねあはい いててててててててて勉強はだだだだだだから試験に必要だろペン勉強ならこの俺が一緒に貴様それ以上言葉を吐くなら空気を吸うことを許さんはい早く来ねえかな日曜あそこですわへえ もおいここはどう見てもカフェだろそっかこうちゃんあら大丈夫ですかああ悪いあさあ参りましょうって ここでペン売ってんのええこのカフェの奥ですいらっしゃいませ、うん、君は君の名前はえっと私はお前じゃない君だ諸葛無名だけど おっしゃっていますの承知したではこちらへ入れここからは2人だけにしてもらおうえおはいじゃあカフェで待っていますわねああ前に来た時こんなお店だったかしらうさんくさいにも程があるえ今コウさんの声がしたようなさて 俺はシュシュリンだ記憶ではなくその胸に刻めはあそれで貴様は新たなるペンを求めているのだなはあ今までいかなるペンを使っていたどんなってその大したペンじゃなくてその辺のコンビニで売ってるようなやつで貴様ペンに思い入れがないようだな めてもらっていいすかやめるな何をここにあるペンその辺にあるものと一緒にしてもらっては困るペンに思い入れがないものにはペンは売らないいや思い入れはあるでは聞こう一体どんな思い入れがあるというのさあ言ってみろいや単純に欲しいペンがあるだけっすどんなペンだそれはそのむしろ俺がそのペンになりたいっていうかつまり 貴様はペンと一心同体になりたいというのだちょっと違うけどまあそんなとこっすよしついてこい一心同体さあ始めよう何を愚問だな貴様の運命のペンを選ぶんだ この綺麗な指と赤い糸で結ばれている運命のペンはこれが貴様のペンだこやつまさかこれは特殊な加工を施した芯だこの特殊メガネを使用する者だけが文字を読むことができるどうだ なぜ俺が C 型だと匂いだなつうことはお前もかああ面白えなぜ僕がそうだと匂いだなつうことはお前もか木は腐ったいや熟したふんこんなんじゃねえな この高性能ペンに満足しないだと <laughs> そうかならばならばこれはどうだまずはこのペンで L 型生徒が書いた文字を電子化して送信こちらのペンで受けてそのまま文字として書き出すかなりハイスペックな代物だぞちげえな <laughs> こいつどこまで欲しがるつもりだだがそこは嫌いじゃないあこれこれこれだぜ 本当にそれでいいのかうんハクちゃんお待たせいいものが買えましたかうんこれ見てよあら私と同じペンですねえそうだっけか <laughs> やりー貴様とぼけおっておこうちゃんの服素敵じゃねえの ついに運命の歯車が噛み合う時が来たか貴様とペンそして俺禁断のシンクの絹糸が今絡み合う混沌が支配するこの出会いがいかなる出来事を生み出すのか <laughs> 楽しみだぞ諸葛 のは受験を制するなんて言うけどせっかくの夏休みに部屋にこもってお勉強ってのも残念よねそこで今日はプールの日ということにしますやったやったさすが王先生 <laughs> 嬉しいサプライズだねいや貴様らもう準備万端で水着まで着ているではないか ももちろん試験はするんですけどね 水平線の彼方に海ではありません超巨大プールです本日の試験はそこです全問正解した生徒から陸に帰みんな頑張ってねこのためだけにプールを改造したの毎度毎度よくやるわ どもの考えることはからんハクちゃんとお揃いのこのペンさえあれば誰にも負ける気がしねえねハクちゃん しゃこうちゃんこんな試験さっさと終わらせようぜゲームスタートだ私に指図するなムーノただ海の上ってだけでこれまでの試験会場に比べれば楽勝じゃないか試験官も近くにいないしカンニングし放題だぜ なん下だひサメよく来たな人間ども母なる海を捨て地べたを排ずる醜い進化を選んだ愚鈍なる一族よそう 回の試験官は電子頭脳で知能を強化されたサメ試験官なのだあそうサメサメサメサメこの私の目の黒いうちは不正など絶対に許さんぞ行け我がたちよ で試験官が試験の邪魔してんだよ邪魔ではない貴様らよからぬ道具を隠し持ってないか調べているだけだこれ貴様も貴様も その巨体で激しい大渦を巻き起こしそれによって仲間のサメを周囲に弾き飛ばす試し欠の恐るべき秘術であるあらあらハクちゃんゴーちゃんくそ流派諸葛戦術 死んだ万象データ照合完了貴様が諸葛無名かなかなか面白い技を使うようだなふざけんなサメ野郎あの二人はどう見たって L 型だろうが もしてないのにひでえこんなのが試験だっていうのかよ試験だと貴様ら人間どもがこの地球上に存在することの是非をこの我が裁いてやろうというのだ不合格の場合は貴様らだけではない地球上に住まう生物全てを我らサメ一族の支配下に置いてやろう まずいですな電子頭脳が暴走したようですあらまみんな大丈夫かしら今日から地上は我らサメ一族のもの滅びよう劣なる陸上生物どもさせるかよ 無名仕方ない力を貸してやるぜお前を倒すのはこの俺だからのダ <laughs> メ陸上生物風情がなかなか粘るではないかどうだ さめざメと泣いて反省するなら愛玩動物として飼ってやらんでもないぞうるせえサメ子てめえの方こそフカヒレスープにしてやんよハクちゃん君とお揃いのこのペンに誓って俺は必ずこいつを倒す流派諸葛戦術奥義疾風土蔵 とその名の通り自らの体を高速回転させることにより激しい波風を起こす流派諸葛戦術の奥義の一つであるサメこちゃん 記憶もそんな力が分析不能認めんこんなこんな不条理な諸葛無名貴様は見ていてくれ白ちゃんこれが俺たちの愛のパワーだあらあら狂乱怒涛 解ける問いなし貴様が解いたわけではないがなやるわね彼そうでなくては面白くないいいぞ諸葛無名やはり俺の胸の琴糸を震わすのは貴様だったようだな 全ては終わった 慣れてませんのえあの二人についてですかそうですわねなんだよそのことかみんな大騒ぎしすぎなんだよああメアリー <laughs> ここじゃよくある話だろ弱えやつがきそうね例えるなら剣とサヤかしら 水と魚でもいいんだけどね剣と鞘なのだって本人がそう言ったんですもの陰と陽の交わりと等しく天地開闢より決まっていたことだ俗な言い方をすればあれは運命だったのだ 先生としてはですね今回の件は重く受け止めていましてはいそうですでもうちの学校って生徒の自主性を重んじてますから嘘だろ信じらんねえよだからよ俺はあおい 成績はコンさんとメンさんが一番ですきっと毎日勉強していますのね彼が L <laughs> 型そうねそういうことにしておきましょうかうまくいっていたいやうまくいきすぎていた今から思えばな やれやれ面倒事は勘弁してくれ今日はスーパーの特売日なんだよとか言って結局は巻き込まれるんだからああ付き合わされるこっちの身にもなってよね誰も頼んでないだろなんですって おこれ倒れたえそんなことも聞くのそうね3回よ17回ですわ増長し傲慢し慢心し退屈していたのだよ私はそして刺激を求めた 諸葛戦術 <laughs> あんなカビ臭い技なんて大したことねえやだからカメラ直せよあと俺の名前は純って流派諸葛戦術風を操り髪を刃に変える秘術だったかしら <laughs> 知ってるわ入学してから何度も見たものでもあれって 諸葛戦術何ですのそれ危険な男と知りながら私は傍観したいやそれを楽しんでさえいた故に悲劇が起きたのは必然だった 良かったと思いますよく一緒にいるのを見かけましたから ーブなのよ彼って分かったあもうこのままでいいから俺が移りに行く 私は別にあの人のことは結構有名よその筋ならねどうだ映ったかなんだよこうなったら決闘よでしたら あの人に聞いてみてはいかがどうしても知りたいのね映ってるええあの人ですわこの前転校されてきたばかりのそう彼はシュウシュウ・リンウよ 諸葛無名知らないな天よ笑え我が愚かしさを教師なんてやってるとねだんだん自分がすり減ってっちゃうものなのよ大体 いつも誰かがトラブルを起こしてるわけでしょそれを一つずつ話を聞いてやっと解決したと思ったら他の問題がいくつも起こっててもう私だってたまにはすっきりしたいのというわけでシートベルトの準備は OK? えっ 雲だとえ純心拍数上昇生体スキャン開始チートツール装備を確認リジェクトああえええ待って何かの間違いだ俺はまだ何も完璧な私に間違いなど存在しない おいバルハルで会おうぜうわっ 本当に大丈夫なの完璧な私に間違いなどあるはずがあやべ h 落ちたか私はそのようなものではない私はそうミステリアスレディー・クー何でもいいけどとにかく俺はもうダメなんだそれを決めるのはお前ではないでも俺の力じゃあいつにはお前の夢はここで終わりかでも俺の力じゃあいつには諸葛戦術を信じろあの人がそうだったように分かってる 分かってるさでもそれでも怖いんだよまた負けたら俺は信じろ私を信じろ諸葛無名ありがとう紅茶レディー・ケイだ それで一体どこへ連れて行こうってんだおーちゃん私の名はフロアレビッケこれから行く先は南方第9監獄通称プリズンランドだ監獄まさかそう諸葛透明お前の父親に会いに行く ようこそ監獄島へ諸葛無名と王行為じゃなそうだ <laughs> ではこちらへそういやなんでこうちゃんが親父の捕まってる場所を知ってたんだ私の名前はマイ・フェア・レディ K ただそれだけの存在だ諸葛透明そして諸葛無名 あの諸葛戦術の継承者じゃな知っているのかお前さんこそ知っておるのかかの血塗られし諸葛戦術の歴史を諸葛戦術とはかつて三国乱世の時代蜀の軍師として名を馳せた諸葛亮孔明を始祖とする技よ孔明はその知略に戦術を加えることで恐るべき技の数々を編み出した に無双すぎる技を使い食の国は三国分立を勝ち取ったのじゃしかし強力すぎる力の後に残ったものは荒れ果てた大地じゃったところがここで終わらんのが諸葛戦術よ孔明は深く反省し今度は大地に実りをもたらすための技を研究したのじゃまあ結局のところいかように使うも人次第ということじゃな。 ところでお前さんたちはあの試験の学校に通っておるのじゃろ特級学士なんぞなって何をなさんとするのじゃ俺はまあええわいこの先でせいぜい命を落とさんようになちょっと待て普通に面会させてもらえるんじゃまそんなわけないよな <laughs> 絶望に打ちひしがれた時何度くじけようとそれでも膝を折らず前を向き立ち上がる強き麦のような心人それを大いなる意志大使と呼ぶ誰だ貴様に名乗る名などないとは 優香諸葛戦術継承者諸葛無名だ貴様の父親の命は私が預かっている親父返してほしくばこの私をうならせる究極の諸葛戦術を見せてみようてめえ後で後悔するなよコーチも下がってて私の名前はトップセールスレディケン 負けることは許さんぞああ諸葛戦術に二度の敗北はないゆう諸葛戦術死んだ万丈 <laughs> 一人前なのは鼻息だけかくそまだまだ流派諸葛戦術風林一貫だ流派諸葛戦術一気当然流派諸葛戦術東欧落雷 な諸葛戦術は出来損ないだ食えたもんじゃないかわいそうに本当の諸葛戦術を見たことがないようだな岡星を読めお前なんかに何がわかるお笑いだ超一流どころか産休品だよこんな諸葛戦術ありがたがってるようじゃ決闘で負けるのも当然何確かに技はそれなり威力も効果も悪くないだが肝心のお前自身が最低だ だって秘伝書を必死に研究して秘伝書なんかを鵜呑みにしてありがたがるなうまいかまずいか自分の舌で判断したらどうなんださてお前の能力はこれで全部かまさかそんなちっぽけな諸葛戦術でおしまいとか言うんじゃないだろうなくそ俺は まだ俺にはまだ残ってるあとは勇気だけだは <laughs> そのボロボロな姿でそんなセリフが吐けるとはないいだろうついてこいお前に本物の諸葛戦術がどんなものか教えてやるだ誰がお前なんかに一日だあの月が再び輝くまでに新たなる貴様の力を示してみせろ でなければ父親だけでなくこの娘をいただくことになるあこうちゃん違う私の名前はビタミン C だ K ですらないネタ切れかよ党の最上階で待つ上がってこい若者よくそ親父もこうちゃんも絶対に取り戻してみせる違う リースで続きは劇場でそんな予定は貴様誰だ <laughs> 貴様に名乗る名などないわ我は諸葛戦術を受け継ぎし者って言ってるじゃん貴様の技は諸葛流であって諸葛流にあらず今から貴様の目に本物の諸葛戦術を刻みつけてやろうその真髄を知りたく この塔の上まで上がってこいこの高い塔の最上階まで果たして俺はたどり着くことができるのかでも行くしかねえっておいどうぞ105階までの景観をお楽しみください怖っ 誤解です <laughs> 過酷な試練を乗り越えた者だけがこの地に立つ人それを克服と呼ぶってここまでエレベーターだったぞもったいつけてんじゃねえ貴様がすでに諸葛戦術風を習得していることは分かっている諸葛戦術は風と火を操ることができた者だけがその流派を名乗ることができる果たして貴様は 火を制することができるか <laughs> こんな高いところでか <laughs> おじけづいたか武者震いだぜつうかあんたもブレブルじゃねえかええ火それは人類にとって最も身近な現象火を制した者こそが勝者となる今まで多くの修験者たちがここへ足を踏み だが無事帰路に着いた者はほとんどいないここはそれほどまでに過酷な場所なのだ引き返すなら今だどうするだが引き返せばうーもうダメこうちゃんこうちゃんではないビタミン C だそれ言ったぞ <laughs> 親父さあ <laughs> 貴様には選択肢がないのださあ始まりだ火を手に入れてみるがよい貴様にそれができるのならばなやってやるぜ火を制するには火と向き合うこと人それを共感と呼ぶこの向こうが修行の場かよっしゃ来い夏 おい兄ちゃんサウナに服着たまま入るってのはとんだルール違反だサウナこんなところにほら脱いだ脱いだほれほれやんお兄さんそれでいいのよさあここここ座っていや何遠慮しないですみません おは密着人肌熱気がそれに暑苦しくてたまんねえ水あらあだだめよえおまだまだだ君ならできるいや俺はただ水を飲みたいだけで熱を持って熱を制するんだいやあの 水に逃げちゃダメだ立ち向かえええよし声出していくぞ君ならできる君ならできるいやちょっと待って待ってや よし貴様はついに熱を制した行け次なる試練が貴様を待っている燃え盛る火をさらに熱き炎へと導く案内人人それを選別と呼ぶ 前これを見ろはあこれは人形可燃不燃不燃可燃可燃可燃もう一つ可燃不燃これは不燃性と可燃性そうか材質で仕分けているのかだから言ったであろう火を制する者は火に必要なものを見極める目が必要だと貴様はその目を持っておるのか れ金くれ金くれこれでどうだよし次へ進むがよいなんだろうなんか空気が薄い待っていたぞ俺を倒せるかなようやく修行らしくなってきやがったなそれはどうか の力だけで何でもこなせるとは傲慢な考えここでお前はそれを学ぶ人それを修道と呼ぶ引くぜなぜだ体が思うように動かねえこの階は標高6 0 0ルアスリートが高地トレーニングをする場所だ下に比べると酸素濃度は93%貴様の戦闘力はマイナス7%というわけだなんだ頭が痛い 少し動いただけでこんなに行動を甘く見る者には鉄槌が下るのだ人それを高山病と呼ぶくそ酸素を制してみろとかかっこつけやがっててめえが手にしてるのはなんだよ <laughs> そう無駄な動きは命取りになりかねねえその通りだ呼吸を整えろひひふひ ひふほらひひふひひふほいわけわかんねえこと言ってんじゃねえ何がひひふだお前は酸素を操ったそしてついに火を得たのだ俺が火を ひひふひひふとは諸葛戦術の一つ火を制する呪文やったなついに火を手にしたかさあ最後のステージへ向かうがいいそしてその技を試すがいい俺は火を制したのかならば 私と勝負だ貴様が私を倒したならば娘を解放してやろうこうちゃん望むところだだあれ諸葛戦術奥義風の術疾風陣雷火 <laughs> だけでは術は不完全 火は術者の意志その意志を力にするのが風諸葛戦記王子風雲道場コナンキラメ親父無名よ大きくなったなさあおいで つうかこうちゃんは苦しいもう食べられないよそっちかい息子よお前は諸葛戦術免許改伝だその証として諸葛戦術のペンを授けようペンは火の力のそして紙は風の力の象徴二つを駆使すればどんな難問にも立ち向かえる 昨日火鍋食べたんだけどあれだんだん2つのスープの味が混じっちゃうでしょそれがちょっと気になっちゃうのよねなんかそうならない方法ないかしらそれは違う2つのスープの味がだんだん混ざっていくことこそが火鍋の面白さ人それを醍醐味と呼ぶ梅さんついに時が来たか俺はパイタンスープが好きだ 限界場はどこだはい皆さん全問正解できたらボートのエンジンがかかってそこから脱出できます時間内に解けなかったら滝ぼに真っ逆さまよよーしゅう待たせたな こないだの借りを返させてもらうぜどこかであったか歯医者の顔をいちいち覚えているほど暇ではないのでな二度と忘れられなくしてやるよ流派諸葛戦術継承者この諸葛無名の名をな き合えよもっといいもの見せてやるぜ <laughs> そうこなくっちゃな だメアリー俺を一人にしないでくれメアリーこの二人ボートが破壊された場合は即失格だぜ 帰ってママのおっぱいでもしゃぶってるんだなうるせえ邪魔だちょいよ使わせてもらうぜ親父見せてやるぜあの地獄のような修行の成果を流派諸葛戦術閣下撃破 激発ペンと紙の摩擦によって炎を作り出す諸葛戦術火の技の一つであるやっぱり糸かお前の見えない攻撃の正体はその超極細の糸だ糸を操るのが お前の技の正体だったんだな見抜いたところで無意味なことだ風であろうと炎であろうと何人たりとも俺の格子に傷をつけることはできんやってみなきゃわかんねえだろ流派諸葛戦術豪華炎天天複数の炎を一度に 諸葛戦術の極意を極めし者のみ使用することが許される無意味だいった 玄関に手を出すとはさては貴様ら C 型だなお仕置きだとびっきり甘いキャンディーをご馳走してやるぜくらいだダメよ先生な、なんだ貴様試験中にダメよせっかくの勝負に水を差しちゃう そうだな3人とも元気があってよろしい諸葛戦術そして宗家の孔子かさあ見せてちょうだいあなたたちのどちらが真の特級学士にふさわしいの この程度では暇つぶしにもならんな我が図は変幻自在ある時は鋼鉄のように硬くある時は絹のようにしなやかに形を変えるよく知ってるよ何度も痛い目見たからな炎を風で操った 次は外さねえ勝負を捨てて逃げるかダチ風坂巻で炎たち炎盛りで風を呼ぶ 覚戦術の極意なり 中お前勘違いするな勝負を投げたまま勝手に死なれては気分が悪いああ次はきっちり蹴りをつけてやるぜ俊林受けて立とう諸葛無 何やってんのこうちゃんおいどこを見ている無名俺だけを見てよ 生中学まではすっごく地味な生徒だったのよでも高校上がる時にこれじゃいけないって頑張ってみたの一度しかない青春だもの恋したっていいじゃないみんなさなぎから蝶になるのよそれじゃあ早速みんなの勝負服を採点しちゃうわねエントリーナンバー1番諸葛無名君 主人公らしい前向きな姿勢が感じられるわねただ自分が思ってるほどかっこよくはないのが残念エントリーナンバー2番劉白さん正統派成人ヒロインらしく可愛らしくまとまってるじゃない、うん、ちょっとキャラは薄いけどそこはまあこれからってところねハちゃん エントリーナンバー3番虫使いくんエントリーナンバー4番王光一さんえーとあこれがあなたの勝負服素材は悪くないんだからもっと背筋を伸ばしてスマイルスマイルこうちゃんこれも試験の一つなんだ笑え あれ開けっぱなしだったいいわ入って入っていいんですか今さら遠慮なんてしないのだざだざお邪魔します その辺適当に座っててあ変なとこ家探しとかやめてよつまり何か見られたくないものがあるとだダメですよアンリさんおおアダルティーそのような下に機能性に欠けるもうこうちゃんってばそんなだからおしゃれ試験落ちるのよ んなもの試験とは認めないそもそも服装など個人の主観でしか判断できない以上意味がないお湯沸いたわよコーヒーと紅茶ウーロン茶亀ゼリーもあるけど亀ゼリー <laughs> 私はコーヒーであ手伝いますじゃあお砂糖とミルク出してもらえるチークラ それでは第1回こうちゃんを囲む女子会を開催しますなんだそれは私は王先生の個別補習だと聞いてほらこれですよ先生こうちゃんってちょっと硬すぎると思いませんかそうねでもそれも若さかしら <laughs> <laughs> 私は高3らしくてその素敵だと思いますよ まあまあせっかく集まったんだし何かお題があった方が盛り上がるかなって思っただけよ私たちいつも勉強と試験ばっかりでしょたまには女の子らしいこともしないとね女の子そう私だってまだまだ女の子なのよそれをあのハゲの親父どもと来たら何がサさならサさらしくしろだの死者誤入したらわしと同い年だの意味不明なことばっかりバーカバーカ先生もう酔ってますそんなわけはありませんバー ぐえおいしい白さんはマイペースねはいよく言われます褒めてないよねそれブワーおいしい、うん、シークラこうちゃんってどこの服が好きなのそんな不思議そうな顔されても ほらお店とか通販サイトとか私はウィーグとかミステリーとか母が買ってくるから知らないえー、っとファッション誌とかテレビなんかを見たりはそんなもの家にないえっおいしいえっと白ちゃんはどこで服買うの服服は私も大体お母さんがえー、服など体温調節ができればそれでいい高校生にもなっていいから何でもそれは ね先生可愛い服とか自分で選びますよね <laughs> 可愛いそう可愛い女になれって言うのよでもそれって失礼じゃないだってもう私はもともと可愛いんだから努力しなくちゃダメだってそりゃあんたはもともとカエルそっくりなんだから努力も必要だろうけどそもそも頑張ったからってどうにもならないわよって <laughs> なんでそんなあ おいしいおいしいじゃないわよそれで可愛いアピールしてるつもりいいわよね若い子はすっぴんでもそのままの君がいいとか言われちゃうんでしょああもうそりゃ私だって10年前はそう言われていたわよえサバ読むなうざいわねちょ ちょっと先生 <laughs> 私なんて辛いのよ実家に帰れば妹が子供自慢するしお父さんもお母さんもあえてそこには触れてこないしお前が健康で幸せならそれだけでいいよってもうその変な気遣いやめてよ早くお前の子供も見たいとか直接言えばいいじゃないもう孫の名前候補まで考えて画数調べてもらってるのも知ってるんだからうえうえ大人になるって大変なのね さんはもともと可愛いんだからそのままでいいんですよはいあーんかわいいほらそここうちゃんは甘やかさないこうちゃんもそんなバクバク甘いもの食べてると太るよ私は太らない体質だから問題ない私もですねなんかちょっと王先生の気持ちわかるわそれはさておき今日の本題に入るわ 今日の本題に入るわ大声出すな近所迷惑だぞあんたたちがマイペースすぎんのよはいよく言われますもういいやそれより今好きな人いるえー、そんないきなりおおその反応いいね誰誰やっぱかっこいいからしゅうくん 私はかっこいいからとかそういうのはなら頑張ってる感じがする無名くんお揃いのペンに運命感じちゃったとかえペンはたまたまですよたまたま私だってねこの前すっごい年下の子にお酒誘われちゃったんだからでもしかしたら私に気があるのかなって思って思ってないわよそんなわけないでしょ飲んだら飲んだで私の後輩が好きなんだけどどうしましょうっててるか あんなラノベ広いみたいな女ですら誘えないへななんかこっちからお断りだハーゲもう絶対この人呼ぶのやめようああのね私が今一番気になっているのはえっ な時間そろそろおいとましますか結局今日は何だったんだろう先生はあれだしこうちゃん改造計画は進まないしでも楽しかったですね母さんたまには甘いものもいいでもねやっぱり2人がうまくいってよかったわ末永く末永くお幸せに 出産祝いは先にもらうんだからそそんな赤ちゃんだなんてえ <laughs> えー、ここ王先生家じゃないんですか王先生の後輩ってもしかして 1学期の間たくさんお勉強しましたね先生とっても嬉しいです嬉しいといえばですね先生最近ダイエットに成功して2キロ痩せたんですよ2キロすごくないですかだから今日は自分へのご褒美でマカロンを買っちゃおうかななんて思っててまあマカロンといえばですねあららでは今日のテストを始めましょうかよーい d o w じゃあ先生は用事があるので失礼しますねそうそう今回のテストが1学期の学期末テストですからね成績が悪いと退学ですからね気をつけてください退学ではでは どういうことだ学期末テストなのに試験官がいないなんて何を企んでやがるどこかに姿を隠しているのかしらこちらの油断を誘っているのか姑息な悪い悪い手が滑ってたく紛らわしいな本当だぜでも油断はできないわね無論警戒を怠るなよごめんごめん手が滑って そうか今回は試験官がいないみたいだなああそうだなさすがにネタ切れかもねどんな試験官だろうと問題を解くだけだそれは夢の源声それは希望の道しるべ 私はこの声で多くの子供たちを正しい未来に導くべく身も心も捧げてきましたあいつはまさかただのおっさんじゃねえか行けメアリー私は知性あり誇りあり おっさんだおいそんなにメロメロになってんじゃねえメアリ事件感は消毒だ私の姿勢に間違いない本物だ学園めとんでもない化け物を連れてきたな大陸最高最強のボイスアクター子供向けアニメから バラエティ番組のナレーションまでその声を聞かない日はないと言われているその活動はネットの世界にまで広がりこの大陸の全ての人間を魅了してやまない大陸最強のエンターテイナーそうです私が勝平ですさあ私の声で幼き日の純粋な夢を思い出しなさい私は自然あり他にあり あの人のアニメ見てカオくんさんを目指したんだよな俺はロボットのパイロット僕ハーレブラ鍋の主人公私は魔法少女私は知性やパクリやああズキュー ャマケキャブリーマカブリズム厄介な力にあの声が引き金となってみんな子供の頃の夢にとらわれてしまっているもう試験を受けることはできないわああ私はシスリアあなたの声になんて負けない負けたりなんか怒りやでも悔しい 私声優のスフレマカロン永遠の17歳と3ヶ月よろしくなおいおいアンディ声優に憧れていたのか夢は写真集を出すことよあとバンド組んで歌合戦にも出て印税でがっぽり儲けたいのそれも声優じゃないだろう私は今まで数多くの作品に出演し子供たちに夢と希望と未来を伝えてきた 私の人生の全てを捧げてきたと言っても過言ではないだが死いわき50日で天命を知るそして悟ったのだよ子供たちの未来をより正しく導く方法それが教師となることだ君のような高度な技を持ちながらカンニングという卑劣な行為に手を染める者を構成させるカンニング誰だよカンニングなんてしてるやつ俺がぶっ飛ばしてやるよ 諸葛モネ君君のような優秀な人材が C 型生徒であるという事実が私は許せない C 型あこの問題予習してきたところだやったー私は全ての C 型生徒を構成させるために恐怖となったのだ私は知識あり本当にあり 私は姿勢より誇りありズキ無駄だその程度で私の声からは逃れられないそうだ俺は俺は料理人になろうと思ったんだ私は知性より誇りあり私は知性より誇りありん 無駄だ貴様の声は俺の糸の振動でかき消した私は知性より誇りあれ私は知性より誇りあれ無駄だ私は知性より誇りあれ私は知性声と音がぶつかり合って大気を震わせているあけ私は知性より誇りあり私は知性より誇り よくもさあ次は君の番です私は人生よりり私はよりりより知流派諸葛戦術性質余剰性質余剰 大気の動きを支配し局地的に完全なる真空状態を作る諸葛戦術の高等技である声も音も大気の振動によって伝わるものならば真空状態を作ればあんたの声はもう届かない流派諸葛戦術円弧風流炎で虎を生み出すと同時に風で竜を生み出す 炎と風を同時に極めた者だけが使える諸葛戦術の奥義であるよしあとはこうちゃんがテストを終えればまだです あなたは C 型生徒ならばついとなる L 型がいるのが道理かくなる上はあなたの L 型を仕留めてみせます私は知性あり知性あり私は知性あり知性ありリスクをやめたまえやめたまえコウちゃんななんだと先ほどからうるさいがお前は誰だ <laughs> あのえ私のこと知りませんあのテレビとかネットとかで結構声聞いたことあると思うんですけどテレビネットそんな贅沢品生まれてこの方見たことないわ <laughs> そんなバカなお疲れ様ですどかあんなおっさんの声に惑わされるとは救いようのない打鍵だなごめんごめん でもこうちゃんがテレビを見てないおかげで助かったよ見ようにもテレビがなかったからなえ私の父親が友人の連帯保証人になってな多額の借金を背負わされていたのだ当然テレビなんてないこうちゃん夏休みになったらテレビ買いに行こうね養鶏のやつ買いに行こうね私に同情するなあらあら勝平さん負けちゃいましたか な王先生テストならもういいえテストは今からが本番よ見事だったわ無名君そして私の可愛い生徒たちよくここまで成長しました先生その格好は いいいいおめでとう期末試験は合格よでも本当の試験はこれから づいてきてるええそうよ今あの月は軌道を外れて落下しつつあるこのままだと数時間後にはこの学園どころか地球そのものが壊滅しますはあ諸葛無名あなたがこの学園の代表よ月の落下を止めたくばこれから行う最終試験に見事合格してみせなさいちょっと待ってくれ王先生地球が壊滅ってどういうことだよあなた 一体何者なのそうね大宇宙よりの使者とでも言っておくわ私たちはあなたたちよりはるかに優れた技術と文化を持っている私はあなたたちが我々と肩を並べるほど成長したかどうかそれを確かめるためにこの学園に教師として赴任したそうこれは試験なのよ合格すれば私たちの同胞として迎えられるだが失格なら あなたたちにその価値はないえっとごめん先生気づかなくて疲れてたんだねそうねあなたたちにはもっと分かりやすいモチベーションが必要かしらハクちゃん月の落下を止めこの娘を助けたければ私の試験に合格してみなさい なんだかよくわかんねえけどやってやるぜハクちゃん待っててくれよ諸葛戦術に不可能はねえでは改めて試験開始出し惜しみはなしだ行くぜ諸葛戦術を何無駄よその機械は私が開発したアンチ諸葛戦術マシーン通称 ASM そのフィールドの中ではあなたの技は全て無効化される叫んな こんな妙な機械で俺の諸葛戦術が忘れたのかしら私はあなたの担任よあなたたちのことはいつも見ていたあなたの諸葛戦術も全て解析済みさあ早く回答しないとどんどん月が迫ってくるわよくそ やはり私がいなければ無理かここは私に任せて先生あの機械を止めてちょうだい無駄よあっ道術総中術そして格子あなたたちの技も全て把握しているわおとなしくそこで見学していなさいバカだとんでもなく強え そこのままじゃハクちゃんが全然わからんあいつ諸葛戦術がなかったら点でアホだからなおい見ろよあれは先生たち地球のピンチに立ち上がってくれたのか クソ天天天なんて無力なんだ俺は俺一人じゃ テストを解くことも白ちゃんを助けることもできやしないまた折れるのか諸葛戦術に解けぬ問いはないそう言ったなあの言葉は偽りかでもでも俺はそれにお前は一人ではあるまいみんな貴様との決着はまだついていないそうともおめえを倒すのは俺様だからなおう先生 遣をためなさい聞き分けのない子は先生嫌いよ何度やっても無駄なことあなたたちの技は通用しないそれはどうだろうなあっ何油断しましたね一瞬でもあなたの隙を作れればよかったんですその間に私があの機械の急所を見極め 俺のメアリーがそこを破壊する無駄だ細切れになりたくなければ下手に動かないことだあなたたち一人一人の能力は通用しなくても連携することで突破口は開ける私たちの力甘く見ないことねみんなほうけてんじゃねえぞ無名試験はまだ終わってねえぞああ ぜ坂巻で炎を断ち炎下がりて風を呼ぶ空海ついこれ諸葛戦術の極意なりどれほど闇が深くともこの世に明けぬ夜はない 決して折れぬ心あらば暗雲の空に一条の光明が差す一つそれは良好という行け見せてやるぜ諸葛戦術最大の奥義流派諸葛戦術最大の奥義 一輪昇天超高温の火炎をまとってその身を太陽そのものと化す諸葛戦術最大最強の奥義であるバカな きょちゃんいはうも一日張り切っていきまかう 昨日はひどい目にあったな私は結構楽しかったですよ今日の終業式が終わったら待ちに待った夏休みねみんなどこ行くこ、こ、こ、こいちゃんて、て、て、俺と一緒に海へ一人で沈んでる船飯そうだ、こんなものが届いていたんシュウなんだよ、シュウのやつ こんなところに呼び出したりしてさんはっ